所以相关的这个作业人员呢，请务必要提前做好准备。那么在当天的卯时，也就是我们早上的五点到七点呢，是非常大力，我们可以放水的。比如说，如果你有盆栽，这个底部的这个台子呢，需要把这个水给倒掉；或者是我们有鱼缸的水，那我们要把它替换，包括了我们的开运摆件的水，我们要把它做一个替换，都很适宜。 在早上这个时间呢，洗个澡来把它做一个替换的放水清洗的动作。而在周二这一天呢，我们会迎接的是重阳节。那么它当天呢，同时也逢到了乌兔太阴日，吉时落到的是四时，也就是早上的九点到十一点的时候。在当天呢，除了非常大力，我们可以会亲友，尤其是探访家中的这个长辈哦。 也很大力，我们可以动土、婚姻、问名，还有包括如果你有要去做一些整形啊、美容这一类的，也是很适宜在当天去做办理。那么在重阳节这一天呢，我们也可以透过几件事情来帮自己开运。首先，刚刚有提到的，就是这个有逢到了这个吉时，落到的是巳时，所以会建议大家可以运用早上的九点到十一点的这个时候呢。 来做一个进宅的动作，那么进宅动作也相当的简单哦。主要呢，我们可以用这个阴阳水哦，也就是用一半的这个热水加一半的这个冷水和在一起之后，加入一撮的这个盐跟几粒的米，然后混合之后呢，我们可以对着家中的每一个角落呢，去给它去做这个点洒的一个动作，来达到进宅。 那么同时呢也很大力，我们在进宅完之后呢，局部的去做这个区域性的一个消毒呢，来可以预防到有这个瘟疫的一个效果。那么在当天呢，同时也非常大力，我们可以揪民财。那么要揪民财的方式呢，也就是代表你想要招他来的意思。所以请务必要在我们的这个大门或者是玄关的玄关处的这个。 四十五度角的部分的这个明财位的位置，如果你有摆上开运摆件或者是这个开运的摆饰摆饰哦，请你务必一定要把它擦拭干净，让它是可以很闪闪发亮的样子哦，才能够有这个帮你召唤明财来的一个效果。那么再来就是在当天，非常建议我们要吃糕类的食物哦，比如说如果你是想要求子的朋友。 那么我们就可以吃蛋糕。你想要求事业官运的话，我们可以吃发糕；如果你想要求考运的话呢，我们可以吃状元糕哦，以此哈来达到我们想要的这个效果。那么在当天呢，也很建议呢，如果想要让长辈呢可以帮他们就是祈寿哦，希望他们能够呃就是长寿哦，长长久久。那么我们可以给他们吃韭菜。 那您可以选择，看是用炒韭菜的方式，或者是我们可以用韭菜水饺的方式，哈，来代表呢，呃，有这个长寿，以及呢，也有代表的是禄带的一个意思。那么在这一天呢，也非常大力，我们可以登高。但是其实它是一个日常要上班的日子，所以会建议我们登高的方式可以运用在早上的时候呢，我们是用这个。 爬楼梯到我们的这个办公室的位置，来达到有这个步步高升的一个奇运的效果。那再来就是针对晚上回到家之后，非常建议在当天是可以泡澡的。那么在当天的泡澡呢，会建议大家可以用盐浴哦，呃，比如说用玫瑰盐或是粗盐之类的来达到除秽的一个效果。 那么，如果呢，您在当天呢是有要祭拜祖先，或者是拜这个呃神明啊，或甚至是有些人他们会拜地基主哦。那么，先特别针对就是，如果我们在当天呢是有要祭祖的部分的贡品，我老师会建议呢，我们可以比如说煮萝卜汤哈，或者是笋子汤，因为他们有代表的是好彩头跟节节高升的一个寓意在。 那么也非常建议我们可以拜这个萝卜糕，因为它象征的好彩头。那么汤圆也是其中一项，因为它象征的是团圆。还有包括我们老师刚刚稍早讲到的这个炒韭菜，那还有包括如果说你想要祈求官运好一点的话，我们务必要就是拜这个豆干。那么这个豆干尽量是要整块，不要切哦，呃，那会比较理想。那也会建议我们是用卤的方式哦，不要用炒的。 哦，因为你如果要求官，你用炒的方式的话，好像你这个官位会被炒掉，就不太理想哦。那么切记不要拜这个，比如说有些人会变成客家小炒，然后呢就有鱿鱼在里面，那就有炒鱿鱼的感觉，或者是这个官位被炒掉的疑虑。所以呢，尽量越单纯的一个贡品越是理想。那么当然也会建议，就是要成双成对的这个。 发高呢，来代表的是步步高升，还有前途光明之意哦。再来呢，我们来看一下，就是针对我们在周三这一天哦，逢到的是当月的月破大号，那么当天同时逢到了就是有这个从商，还有这个天贼，所以在当天其实是很不利仙人，比如说要入塔，或者是入殓啊，或者是要入土为安，是非常不利的。 那么在当天也逢到了火星这个星宿，所以要特别留意，就是人与人之间的沟通上面呢，会比较缺乏耐心。所以在这一天呢，凡事就是长话短说。好，那如果没有重点的话，你尽量也要想办法画重点哦，才不会让别人呢没有这个耐心呢去聆听。再来就是周四这一天呢，我们会迎接的是适合新宫破土的日子哦。 那么在当天也非常大力，如果有开市、出行、入宅以及婚姻需求的朋友，那么吉时呢会是从下午的申时到酉时哦，所以非常建议呢，比如说如果要摆席呀，我们酒席的部分非常大力，就是从下午的这个三点到晚上的这个七点这段时间呢去做相关的仪式哦，会非常的大力哦。 另外呢，针对周五这一天，我们逢到的是百事顺利的日子。那么在这一天呢，它也是非常适合治病的，尤其是透过中医的调整，或者是透过我们整腹啊、调整经络按摩呢，都可以达到很好的一个理气的效果。在这一天，针对如果你有需要安机械的话，也是非常大力的。这不代表一定是要大型的机台，就连如果你是呃一个。 作家可能影印机啊，或者是你是画家，你的画板啊这一类的机器，只要是能身材的用具呢，都可以在这一天呢去做安装哈，或者是去购买。那么在当天呢，我们的吉时呢是从早上的晨时、巳时以及午时，所以可以从我们的早上的七点一直到下午的一点前哦，都去进行刚刚有提到的这些事项。 那么，如果针对呢，比如说你家里有在染这个染缸啊，或者是说呢，我们有在做一些呃这个菜啊，比如说是腌制品，我们也很适合在这一天呢，可以去做和酱的动作。那么风味呢，还有当天的气温呢，都会很适合发酵。再来呢，就是针对周六这一天，我们会迎接的是寒露。 那么它的时间呢，会是在下午的三点二十三分。当天同时逢到的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日，也同时逢到了适合补运祈福的二元三将。但是因为在当天呢，有逢到了就是在节前，也就是在下午的三点二十三分之前，我们有逢到这个天罡星宿的一个影响。 所以，如果在这一天你在白天的时候想要去做任何的祈福事项，会非常建议我们一定要吃方便素才会是比较理想的。那么在当天呢，如果你是想要祈求一些婚姻啊或者是感情相关的东西，它是比较适合去祈求摆脱烂桃花的部分哦。所以给有需要的朋友们参考一下。 最后呢，针对周日这一天，我们会迎接的是当月的月季季绝气的日子哦。所以呢，在这一天呢，适合的事项有针对呃祭祀还有嫁娶，那么其他的集市呢，就建议尽量是少取为妙哦。好，那么以上呢是针对当周的重要的日课吉凶以及要注意的事项。 再来让我们来看一下，就是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，你们是属于在工作上呢有许多的事情呢，正朝着你预期的方向发展的一个状态。 所以呢，你只要记得，你所付出的每一份辛劳，在当中都可以展现它的价值哦。不要因为一时呢，你看不到成效，你就会否定自己，或者是否定别人所做的，或是所谓这个案子所做的付出哦。一定要坚持到最后，你们才能够尝到甜的果实哦。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们，在当中又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周是属于需要整理思绪的一周。那么，在这个礼拜呢，也会代表是呢，针对你们所不擅长的或者是不精的这些领域啊，老师会建议我们尽量少去插手为妙。不然呢，你比较容易会遭遇挫折，然后会引起你的心情呢有这个动荡。那基本上呢，在这个礼拜。 我们的事业运呢是比较不理想的状态哦，所以呢，你就要记得，你很容易会被一些琐碎的事情干扰，然后呢，导致呢你正事没有办法做完。比如说，你就常常要去协助你的同事啊，或者是你的上司，然后你 routine 该完成的事项呢，就会一段不断的被推延哦。所以呢，在怎么做呢？你在这个礼拜呢，只能更勤劳一点，然后速度再提升一点哦。 才能够呢，达到呢，该完的事项呢有在今日事今日毕的效果，然后才能够把你手边的工作给落实的完成。那么也要提醒你们呢，在这个礼拜跟另外一半或者是心仪的对象在相处的时候，不要把你在工作上的这些不满的情绪或是抱怨啊宣泄到对方身上，因为这样子很容易让你们彼此的感情呢产生一些负面的影响哦，也容易呢。 就是让对方呢，就是对你有一些改观哦。所以呢，建议在这种情绪来的时候呢，尽量让自己呢独自找一个安静的地方坐下来，冷静休息片刻，让你把自己这个混乱的思绪整理一下呢，才会是在当周比较适当的方式。那么在这个礼拜呢，我们要留意的天数有一天是周六。 而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是纸月。那么纸月呢，它是献给呢将这个塞尔特教会改革为罗马教会，然后又进行了这个传教活动的这个圣维鲁夫利德。所以呢，它的祝福之下就代表的是活动。那这样的一个活动力呢，也意味着是在当周呢属老鼠的朋友，你们在。 人和人际方面呢，是属于比较 active 的一个状况，一刻也停不下来，一点都闲不下来哦。所以呢，在跟人家在沟通啊，或者是在 social 的时候呢，大家通常都会觉得你是蛮呃 o p e n o u n d e r 的，然后呢，也是相当成功的。可是呢，你在恋爱方面的时候呢，也会因为这样的一个特性来带来一些负面的影响，因为别人就觉得你不够呃。 沉稳啊不够稳定，所以呢，要让对方有这个安心的一个这种感觉呢，也是蛮重要的哦。会是你们在这个礼拜的课题哦。再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要积极付出的一周。那么在这一周呢，我们属牛的朋友呢，你们一定要多为自己去争取哦，因为机会呢，并不会从天而降，所以。 也要预防的就是呢，你会因为心情的影响做事呢比较急躁，所以导致你可能很多时候会出现一些手忙脚乱的情况，导致事情就有这种事倍，好公办的感觉。那这种时候呢，不如你就起身起来走一走，哪怕呢是到茶水间，或者是说你去外面呢抽根烟啊，或者是你跨部门呢去走动一下。 都能够让你呢，可以在这短暂的一个移动的状态的时候呢，呃，可以厘清一些事情哈，然后让整个局面呢可能会有一些突破。那么在这个礼拜，你们在感情部分呢比较容易会有一些明显的进展，但是我们在财运的部分相对会比较弱一点哦，所以就不建议在这个礼拜去做相关的一些投资。那么属牛的朋友在当中要留意的天数有一天哦，是周日。 而针对你们呢，在当周的开运花呢是苋菜。那么苋菜呢，我们都觉得它是属于生生不息的，就很像这个伊甸园里面的花朵一样哦。因为这个英国诗人哦，米尔顿呢，他在他的作品《失乐园》中呢，就是这样子形容苋菜的，因为它生命力非常的强，而且它盛开的花朵非常不容易凋谢，就好像它是在象征着这个。 永恒不灭的一个定义哦，因此呢，在他的祝福之下呢，在属牛的朋友身上，我们会在你身上看到这种源源不竭的这种能量的感觉，好像有一直有一抱有一颗很年轻的心，然后非常的积极进取哦，有这种愿意活到老学到老，然后你会非常的愿意去呃配合别人啊，然后去做这个互动，所以在感情方面呢，你是不受到任何的这个。 畏惧的，你不会害怕受到挫折或是伤害，基本上呢，就是很幸运的，因为你会非常正面的呢，一直是想去攻下跟突破，所以呢，可以继续保持这样的态度哦。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要积极争取的一周。那么在这个礼拜呢，谦虚呢，是可以帮你们引进能量的。 那自信呢，也可以让你呢所向无敌哦。所以老师会建议我们在上个礼拜，也许你在工作上面啊，或者是在经济上面，你有遇到一些问题跟困境。那么基本上到了这个礼拜，只要你凭着你的一颗脑袋，你的一双手就可以解决。而且主力呢，都会有贵人来帮你一一的移除跟扫除哦。那么当然呢，在这个礼拜，我们在感情的部分呢，遥控器在你的手上。 所以呢，很多事情都是可以由你去主导跟掌权的，但是千万不要太过的强势，到让对方呢感觉有这种没有办法松一口气哦，或者是失去自由的感觉哦。所以要把它像这个放风筝的道理一样，要适当的收放自如，才能够让这段感情呢更加的长久。那么我们在当中呢。 运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是螺旋仙材。那么在欧洲的这个灰墙的这个铺草瓦的这个屋顶上，通常都会长满一整片的这个仙台哦。所以呢，这个景色呢就很像把一个生活呢完完整整的铺盖了满满的绿意哦。 非常的给人有这种安乐的气氛感，所以呢，他的祝福之下也会代表是你给人感觉在这个礼拜是相当的稳重的，让接触你的人都会有这种安全感。因此，想要跟你成家立业，甚至或者是说想要跟你稳定下来，或者爱情长跑的几率呢，会提升非常的多。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于好运随身的一周。那这也意味的是呢，我们在当中呢，事业的这个进展呢，会略显得慢一些。但是你对于你的工作的热情呢，还是会持续的提高哦。所以你只要默默跟自己讲说，我还是属于一个奋战的周，我这一个礼拜一定要保持我的这个 momentum，我一定要继续的让自己保持忙碌，因为这样子才能够让你不会因为。 处在太悠闲的状况下，而会有这种心虚的压力感扑之而来哦。所以呢，在这个礼拜，你就是要让自己一直秉持着备战的态度哦。然后呢，一直让自己去挑战、迎接一些繁杂的工作。那么再来呢，就是针对你们在当中，其实爱情运是很不错的。所以如果你有对象的朋友，也许你们会有一点点小斗嘴，但是呢，都是一些小吵闹。 很快就能够雨过天晴，甚至呢还会越吵呢感情越好哦，所以呢这是不用去担心的部分。那么在当中属兔子的朋友运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中呢，我们的开运花呢是红樱草。那么在莎士比亚的这个冬的故事里面呢，红樱草它象征的就是还没有出嫁就死亡的处女，而且它是停留在冬天气息。 早春开花，所以呢，它是不会结果实的。因此呢，它的祝福之下就代表的是悲哀。当然呢，这个故事其实是一个很古老的故事哦，很久远的一个这个文学作品。但是呢，你如果在当中受到他祝福的时候呢，就代表是只要你愿意默默的努力，愿意呢好好的跟对方呢去谈论未来。 那么呢，你们就可以开创出属于你们的一个、一个、一条路、一片天地哦。所以呢，爱情呢也能够呢随之慢慢的有所收成。再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周呢是属于需要注意哦，有暗藏机会的一周哦。 因为我们在这个礼拜，我们的这个本身哦，在财运方面是还蛮不错的，所以是针对投资出手的好时机哦。如果你有打算投资的，不妨跟一些有经验的人呢一起去讨论评估，就比较容易会有获利的空间。那么在职场的部分要留意一下，就是比较容易会有一些机会是有小人在背后作梗哦。所以呢，你跟同事在合作一些。 公事或者是案子的时候呢，最好要制定一些详细的计划，还有完整的时间明细 timeline 出来，这样子呢，步步跟进，来防堵漏洞跟遗漏，就可以有万无一失了。那么在跟别人的相处上哦，在这个礼拜你比较想要就是畅所欲言，但是在别人的眼里呢，他们会希望你还是少说多做一点了。 所以要注意哦，在这个礼拜工作上的进度，一定要留意前期所遗留下来的问题有没有在当周及时的去做处理，那么就没有问题喽。那么在当周运势也一样相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是虎耳草。虎耳草呢，它的学名哦，其实是非常奇妙的。 它从这个拉丁语呢，直接翻译过来的时候，就代表的是歌言者。因为呢，虎耳草它相当喜欢生长在这个背阳的这个山下，还有这个裂石缝处的地方哦。所以在长时间下来呢，也许它真的也可以把这个岩石给切开，也不一定哦。所以呢，这个虎耳草它的祝福之下，就代表是持续性。 那么受到他祝福的属龙的朋友呢，在当中也意味着是，你们的这个耐性超强超凡哦，你你能够持之以恒的一直去累积，呃，包括呃去付出，或者是去呃展现你的这个关心跟成就，所以呢，在呃工作方面呢，你就很适合以这种学者方式呢去。 呃，或者是研究这个路线去做进行，那么在感情的部分呢，就很适合是这种呃，以这个慢温的这种方式呢去认识以及交往哦。再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于顺心顺意的一周。 那么这个礼拜呢，其实你们会相对的会显得比较忙碌一点哦。不过在忙碌中呢，除了你们可以累积工作经验之外，你们还可以让自己获得别人的认同，所以我觉得还是不错的。当然呢，呃，在工作方面呢，如果你可以跟你的同事呢，呃，培养更好的这个默契哦，那配合起来呢，就会更好，因为就可以更容易的取得一些突破性的成果。 那么在当周呢，我们的财运是属于还蛮平稳的状态，投资上不会出现什么太大的大起大落或变动啊，收入算是稳定的。那么人缘呢，真是超级好哦，所以如果你有去一些社交团体啊，然后或者是去参加一些活动啊，都是有机会去认识一些背景、性格差异跟你比较不太一样的新朋友，所以不妨呢可以往外走一下。 那么在当中，我们运势也是相当的旺盛哦，所以并没有需要留意的天数。而在当天呢，我们的开我们这当周的开运花呢是这个山楂果。山楂果本身其实它是属于野苹果的祖先，那么它一直到至今呢都还是可以食用的哦。只是呢，这个山楂果呢，一般我们都会把它制作成这个比较美味的这个果酱啊，或者是果冻哦。 然后搭配一点这个苹果饼哦，就会觉得好像是人间美味哦。所以呢，它的祝福之下呢，有代表是美食的意识。那么通常呢，这也意味着是在这一个礼拜呢，属蛇的朋友呢，你们会比较注重身体的这个健康哦。呃，你们会比较注意养生的部分呢，要吃得好，要睡得好，然后也几乎没什么烦恼。 呃，浑身散发出像乖宝宝的这种，呃，生活作息，然后包括呢，也你的对象啊，也比较希望是有这种，呃，良好作息的对象，或者是呢，给你感觉就是非常的有这种健康美的对象。那当然呢，呃，要想要收获爱情的话呢，也会意味的是呢，他必须要跟你有类似同样的这个兴趣，比如说有些人是一起吃素啊，或者是一起都会，呃。 做这个早操啦，或者是慢跑啊，那么就比较容易可以拉近相关的距离哦。所以如果你有相关的这种朋友呢，可以不妨多留意一下。再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当周呢是要抛开顾忌的一周哦。那么尤其是要提醒，如果你是什么文艺的工作者，那这个礼拜呢，你会富有很多创作的激情，而且你的灵感呢会。 不断的一直涌入，所以呢，你可以，呃，做出不错的 RPS，或者是说，你可以写出很优美的文章提案，可以广受好评的几率是相当高的。那么在这个礼拜呢，只要你能够让你的情绪一直保持在愉悦的状况，你就能够很轻松的，而且非常有效率的状况之下，迅速的解决手头上的事情哦。那么在人和方面呢，呃，基本上呢，如果你是担心单身的，你就很容易会。 呃，碰到一些很优秀的异性哦，呃，来告白或者是来示好，所以呢，不妨呢可以呃让自己呢就是去接收一下相关的讯息。那在投资方面呢，会建议属马的朋友在当中不要考虑的太多，呃，估计太多，不然反而就很容易错失这个机会哦。那么在当中我们要留意的天数，有一天是周五。 而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是月桂树。那么月桂树，因为它本身的这个木质是相当的坚固，然后它的这个树干的纹路又相当的优美哦，所以是相当深受木匠们的喜爱。也就是说，它是非常适合用来制作手工艺品的植物。因此呢，它的祝福之下也代表的是灵巧。而在当周说他祝福的属马的朋友呢。 除了代表你们的手指相当的灵巧，心思也相当的灵慧，那么也代表是你在跟他人相处的时候，你能够去克服这种挫折，或者是说，呃，他人所带来的一些负面的影响跟痛苦，呃，你是不会被这种呃现实或者是命运给击败的，是一个能够运用你的智慧、心灵，哈，还有心思去过活的人。 所以你也比较能够呢，让别人呢看到你正面的这一个部分，而被你给吸引到哦。好，那么呢，再来呢，我们下一个生肖呢是针对属羊的朋友哦。属羊的朋友呢，在当中呢是属于接二连三的一周哦。接二连三的状况，如果是好事那就算了，但是呢，在这个礼拜呢，你想偷懒吗？哦，恐怕你在这个礼拜是没有这样的命，没有这样的机会哦。 因为事情会一直接二连三的来，让你的忙里，哦想要偷闲都相当的有难度哦。对你而言呢，其实这些呃接二连三来的事情都不是难事哦。只要你用心去做，哦就能够做好，而且你还可以做到零失误，也甚至也不见得需要去加班哦。只是呢，你要调整好你的心态，那么你就可以呢把这些事情呢一一的完成了。 那也可以从这些琐事当中呢，找到自己的新的价值。虽然在这个礼拜我们的工作任务相对会比较多一点哦，但是呢，没有完成不了的事情，只要记得你认真做，就能够漂亮的交出漂亮的成绩单，就可以交差哦。那另外提醒你们呢，在当周呢投资不要盲目的去跟风哦，理财呢才是你们当周的主要的这个守财的重点。 那么在当周啊，特别留意的天数呢是周一。而针对属羊的朋友呢，我们在当周的开运花呢是芙蓉花。那么芙蓉花呢，它在早上呢的颜色是白色或是粉红色，然后过了中午之后就会变成大红色。那在这么短短的时间内，它能够有这么多的变化，所以其实是相当特殊的一个品种哦。所以呢，它的这个。 祝福之下也代表是早熟，那么受到他祝福的你们呢，也代表的是呢，在你周遭的朋友来看呢，就会觉得是说，嗯，你好像有点孩子气哦，呃，那么但是呢，可是你的内心呢，却又是非常非常的成熟，非常的有自己的想法的。那么你的这个恋爱的对象或者是吸引你的对象呢？ 你就比较倾向会找年纪比较大的，或者是说，呃，他的这个，呃，心智年龄是比较高的啊。但是呢，呃，不管是不是他的年纪有差异都无所谓，因为呢，对你们而言呢，只要能够找到一位可以跟你一起成长的恋人呢，那么都是不错的状态哦。再来呢，下一个生肖呢是针对。 属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于萎靡不振的一个状况哦。那么通常呢，这也意味着是，在这个礼拜你的精神哦、是比较弱的，你比较容易会受到他人的牵制跟影响。所以如果你让自己被这样影响状况之下，你整个运势也会减弱，尤其是特别会展现在工作上面。 那么你的工作的这个积极性呢，会比较弱一点，不会这么高，所以导致你手上的一些案子啊，呃，状况就会比较多一点。因此呢，一定要记得及时的去调节哈。那有一些不必要的开销呢，尽量在当周要尽量省下来。那么当周很适合我们可以佩戴一些金色的饰品啊，因为它可以调整我们整体的一个运势哦。那么也会建议，如果你是有对象的，或是正在谈感情的。 你们在这个礼拜的进展呢，相对会比较缓慢，所以可以尽量以多见面、多约会哦，这样的一个互动，实体互动呢，会比虚拟的线上互动要来得好。那么单身的对象呢，在这个礼拜也比较有机会获得异性的一个帮助哦。那么在当中要留意的天数比较多，有三天，除了周二之外，还有周四以及周日。那么针对属 投资的朋友，我们在当周的开运花呢是变庆草。那么从变庆草，它会把水分储存在它的叶或者是茎里面哦，以便于在枯水期的时候可以多活几天的情况来看，我们就知道这种花它是具备了未雨绸缪的这种健全的特性。所以呢，它的祝福之下就代表的是积蓄，而受到它祝福的在当周数。 猴子的朋友呢，也意味的是呢，你在这个礼拜呢，你是是相当的具计划性的一个状况，呃，你很多事情呢都想要照你的时间表或者是规划去进行，你就很不想去虚度人生，也不想要被别人呢拖累到你的这个计划。当然呢，你要注意一下，就是任何的一个 plan 里面呢，其实都要有休息时间。 哦，就像我们的人生当中呢，也必须要有这种放松的时刻，才能够走得更久、更远哦。所以偶尔呢，也要让自己放松一下，不要这么的紧绷，才可以让你跟互动的对象呢的这个过程里面呢，更添加多一些色彩，而且呢，也可以让你们的这个生命呢，感觉的更加的丰富哦。 再来呢，下一个生肖呢是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在本周呢是属于太过张扬的一周哦。那么这也代表是呢，在当中你比较容易引起别人的一个反感，因为呢你可能很容易自带一种不平衡的情绪哦。怎么讲呢？就有点类似是说，你会觉得自己特别辛苦啦，别人没有办法理解你的努力呀。啊，反正就是觉得没有人可以那个。 跟你有这个共感呐、共理心，好，所以呢，这种状况的时候就会容易呢引起别人呢对你觉得很厌恶的感觉，所以要特别的注意一下。那么在工作上面千万不要急功近利哦，因为这样的一个作风很容易造成你会遇到一些小障碍。那再来也不要把你的姿态摆得太高。好，再来我们要提醒就是。 当周你们是没什么偏财运的，所以投资很容易不顺利，预算很容易失控，所以钱财最好交给懂预算的人去管，或者是给贴心的人管理，才不会花掉大笔的冤枉钱哦，或者是设定一些错的这些预算之类的。那么在单身的对象的部分呢，会建议你们在当周可以多参加一些社交活动啊，那么。 你保持低调、沉默，也容易呢，让你会碰到很奇特的缘分啊。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周六。那么针对属鸡的朋友，我们在当周的这个开运花呢是蓝矾铝，蓝矾铝它的花瓣形状其实跟这个樱花是蛮像的，只是它的颜色是比较带。 蓝紫色，那么蓝凡吕呢？它因为是相当的娇弱，所以呢，娇弱呢就是它的祝福的意思。在当周受到他祝福的属鸡的朋友呢，你们的身心方面就会比较柔弱一点，很多思考模式、生活方式、交易方式、呃，斡旋方式、沟通方式都会相对的比较保守一点，比较没有这个冲劲哦。 也不会很轻易的想要去做新的尝试，但是呢，其实这都没有办法，就是隐藏住你的内心深处呢，是有一股热情跟强烈的自尊心哦。所以如果呢，呃，要被你能够接纳的对象，他一定要能够接受你的这种情绪哦，那么才能够呢，达到呢有这样的一个互动的平衡哦。 那么再来呢？下一个生肖呢是针对属狗的朋友，属狗的朋友在当周是属于好运相伴的一周。这也意味的是，你们在当周的事业运呢是相当不错的，非常有利于外务或者是业务工作的朋友。那如果你们一直在外面跑，或是跟外面接触的时候呢，就比较容易可以接收到这样的一个好运跟磁场。 但如果你是内勤的朋友们呢，那么这个感受度就比较没有那么的强烈好，但是像如果你是做设计相关行业的朋友，你在这个礼拜，你的思维啊会比较活跃，所以呢，嗯，你很适合在这个礼拜做更多的 brainstorming 哈，去脑力激荡，来催生一些点子哈。那么再来就是在当中呢，针对你们的财运呢，整体上还是不错的哦。 呃，但是它并不是属于这种从天而降的那种横财哦，还是必须要以你去大胆去开发才可以看得到的财务，所以就意味的是，你要多去做一些案子，多做一些 sales 跟 marketing，啊，或者是 research，才能够帮你带来对应的财。那么在当周要留意的天数，有一天是周四。那针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是黄安菜。 黄安菜呢，和蒲公英其实还蛮类似的，尤其是它的花朵呢，很难去辨识哦。它的果实附有一层白色柔软的这个绒毛，就像降落伞般在微风中起舞，很像很快乐、悠闲的样子。所以呢，在它的祝福之下，一位的是属狗的朋友在当中总是给人感觉到轻轻松松的，相当喜乐的，没有负担的感觉。 因此也很容易让人家觉得你在谈恋爱的时候是不是好像嗯没有那么的重视，或是没有那么的认真，因为你会不敢用情过深。也许也是因为你要包装自己，怕自己被伤害到，或者是怕人家发现你其实是已经是伤痕累累的情史哦。但是呢，没有经过历练的人，没有经过。 感情的人，你又怎么样能够知道你真正要的是什么呢？所以呢，不要害怕把自己真实的那一面啊，或者是示弱给对方看哦。再来，最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要处理人际的一周，这也意味着是哈，我们在本周呢其实运势是不错的。 你非常有机会得到长辈的关照，而且可以获得不错的商机。那会建议我们在周末的时候呢，运势会稍微的微叠一点，所以在周末尽量不要跟人家呃，就是去争执啊，或者是去争论了，才不会不小心陷入是非当中。那么在这个礼拜，基本上工作呢，尽量低调行事。那么对上司的要求，尽量顺从，然后呃。 客户提的意见的时候，尽量要多去注意，还有使用的方法要去提提升跟改进。那也会建议你们在这个礼拜不要太鸡婆去接太多的工作量，或去帮别人承接一些代理的工作，因为呢，你在这个礼拜其实你对于工作的这个热情会有所退减，所以表现其实不会如预预期哦。因此，如果你去多接这些事情的到手上的时候呢，反而呢。 不会得到别人的这个认同哦，呃，反而会是失分的状态，因此呢是比较不利的。好，那么在当周呢要留意的天数，有一天是周五。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是康复礼花。那么这个花呢，它是用来供奉在四世纪左右的巴勒坦的隐士，那么曾经的这个隐者圣约翰。 那这位圣人呢？他因为修行的关系，在七十年间几乎不曾开过口哦。所以呢，这个康复利花呢，也代表的是极静的意思。那么受到他祝福的属猪的朋友呢，在当周就意味的是你就会惜字如金哦，很容易沉默寡言。但是呢，其实你有满胸腔的热情哦，是在酝酿中，就像这个。 呃，深海一片寂静，但是其实呢，你不知道它下一秒呢会进入一个暴风圈的状况也不一定哦。所以其实呢，呃，你只是在召唤或是等待那对的人出现，你就会展露出你那热情的那一面哦。好，那么以上呢是针对个别生肖的朋友们呢，在当周要留意的事项。 最后，让我们来看一下在当中的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，这三个生肖的朋友在当中，你们会迎来相当旺盛的感情运哦。你们在爱情在当中呢，会呃，基本上很容易体现在约会上面。 所以呢，尽量呢在当中呢要去邀约，去做主动的去约对方，可以见面互动哦，才可以呢让你有更多的胜算在握。那么在当中你们非常的有自信，所以会让人家有这种霸气外露、魅力尽显的这种感觉哦。只要你把这个约会安排的妥当，啊，行程可以按照你的步调去进行，基本上呢。 只要你有 hold 住这个场面，那么异性也很容易呢，就会被你折服哦。好，那么以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网连接跟老师预约线上咨询。我是金灵老师，感谢大家本次的收看。 我们下次再见喽，拜拜。